Hi, my name is Prosper Alex Ihuriro Burundi TV Production S. Urakoze wowe ufashe kano kanya keza kukurorera Ihuriro Burundi TV Production S. So uno munsi ivyo tugiye kugira ibintu byaje bisanzwe kandi ibintu bigiye byoroshye cyane so uno munsi ah, tugiye gusoma amwe mu makomenti amwe mu makomenti yo mwanditse hano tubishyure bimwe mu bibazo byo mwagiye muratubaza so hano o ah, kandi mutajya kure ah, kwibaza ati ni kwereke aciya jampinga kure aciya simu aciya atambuka ibintu byinshi cyane atatubwiye ibyo tugiye gukora uno munsi so uno munsi purani y'uno munsi ni ukuba gira ati mugire subscribe hanyuma uh, plan y'uno munsi ni kubabwira ati mugire subscribe kandi abamenyesha yuko bisangambene ku munsi wa mbere uzoza utagize subscribe wagize subscribe uzoguma wayirorere iyo niyo nyunzu shasha tubagomba tubamenyesha ati uragize subscribe utagize subscribe uzokwama warorereye ibidewo zacu zo kwihurira mu TV Passion S bisangambene izokuza ku wa mbere season 3 season ya gatatu izoza ku wa mbere so kora subscribe utagize subscribe uzoguma wayirorere gusa munezerwe muryoherwe niyo mpamvu twe koroshya ibintu hano ku ihuriro tv tubabwira ati ibintu ubu twabyoroheje so comment ya mbere tugiye gusoma kuno munsi ah, ni comment yavuye kuri hope uh, friends prayer you know what you know what to do whether will it be on the fifth day and i don't i don't yet know what to do whether will it be on the fifth day and i don't yet know uh, imirundi nkingahe uh, sinzi imirundi ya iyindi komenti ya kabiri yavuye kuri butoyi butoyi so yayanditse mu minsi itandatu iheze yanditse ati nayisi ah, murakoze cyane ko muguma mutubwira ibintu tuza ah, turagurana ku yuburo buruti buraneza atushe simandi makomenti menshi cyane hariho ni komenti ah, hano tubona yavuye kuri hope friends kandi yanditse avuga ati we need more izoza guswaga subscribe so mugire subscribe ngo muzororera muri ma video menshi it's a nice bro uh, you know to raba uh, from FFR uh, indwi imwe heze yanditse wow i love you ihuriro we love you too um niko mwabizi twagoje gusoma i comment yavuye kuri F FR ivuga ati I love you ihuriro natwe turabakunda cyane gusa mukomeza mugira subscribe uh, iyindi nayo yavuye kuri Angel anje burundi fgg fgg indwi imwe iheze ivuga ati ngo ngwiki bisangameni nta bindi ah uko avuga ati bisangameni kira subscribe kusana, kiwazo, kibazo wa mbere mu gitondo bisa amenzo uba yashyize kuri youtube channel yacu um, de subscribe kugira ngo uzoyirorere uh, witurije neza cyane uh, himba uh, wowe umeze nk'umuntu ameze nka anje akana ngoma ndabibutsa ati hano ku huro muri tv production s himba uri umuntu uzi kuraba bisanga meni gusa ntabwo tuzohora dupostinga bisanga meni gusa so murakoze cyane ibyo ndababwira um, uyu nawe yanditse niyo nsaba nawe yanditse ati ah, bamureka kwiyitira izina ritari iryanyu ntabwo ari byiza um, izina ni iryacu nta muntu yita izina ritari iryiwe ah, mwege rero ibibazo ikibazo cyanyu ntabwo muzi gutandukanya ihuriro tv n'ihuriro bundi tv production s ihuriro tv ah, iratandukanye cyane cyane n'ihuriro bundi tv production s abira tan kale cyane twagiye cyo ni huro tv production s iriya yindi nayo ni huriro tv dukora bizinesi zitandukanye gusa aha tukapositinga ibintu bigiye bigomba gusa aha tukapositinga twese bisanga meni ah, nk'imbura umukunzi wa bisanga meni ah, ni ukurorera aho izi zoza ziraza mbere so ubu naho tugomba dusome nyine komenti uno muntu yanditse avuga ati none kumengo ntunzi kuvuga ikirundi neza ah, ikirundi ndazo kivuga neza ah, gusa nk'imbuta udatahura ikirundi cyanje ah, sinzi we kuri umurundi ahubwo <laughs> okay iyo turaje tuyisimbe uyu nawe yanditse naje very ah, making sense mbaye um, uwa mbere uh, okay thank you very much bakoze kuba uwa mbere uyu uh, nawe yanditse ati mbaye uwa mbere ndabafana nacyo turabafana cyane rwose uyu nawe yanditse good good luck murakoze um, cyane from uganda thank you very much we love you uyu uh, nawe yanditse nengo nibiki nengo ngo nibiki ibyo nsizi nibyo yashatse kuvuga nengo nibiki sinzi washatse kuvuga aha uyu nawe yanditse ati mbega wa mwana we ibyo n'ibiki ah, sinzi umwana uwo ari we nkimba yaramubyaye ah, ibyo ntabyo ah, uyu nawe yanditse ibintu byaba ibintu by'abapfu gusa nkimba utura abapfu nawe warapfuye warabotse kera sinzi ibyo kuravuga hamupfa avuga mujye murakoresha ubwenge nta mupfa avuga uwo nawe ni mutesi delphine delphine nta kweri sinzi uwo um, yanditse ati ibi ni biki ngo n'ibisangamene utasanze um, ari ibisangamene ni ndabwiye ngo uyirorere in the first place ni ndabwiye ngo uyirorere muze murakoresha ubwenge awona yanditsevisa nga mani wanje hagedzephe ha, ya hagedzephe uh, ah, sinzi icyashatse kwandika nyuma mutazi kirundi muzoze murakireka ya murakoze cyane awona yanditse i'm the best firm if you think you are the best firm like this comment love you we love you too but we are not gonna like the comments because you are the first you are the best firm okay <laughs> best firm nukuri uh, ah, twandika muri comment hanyuma ucugira na subscribe ucugira na like ucu unasharinga ibikorwa byacu aho nituze twemera yuko uri the best firm okay tuzo turavuga witira izina uzi ko ari ryo murakoze cyane okay unawe yanditse ati ibisangameni bahageze bite bihagaze bite ah ibisangameni bihagaze bite ibisangameni zoza kuwa mbere utagira subscribe uzoherorera gusa izindi episodes zoza utagira subscribe ntazororera hazoza ubu twageze kuri season two. season two um yaraje episode one uh, episode 2 kuwambere niho muzoyirorera murakoze cyane uh, twaba okay ibyo ntabyo tuzi you see what you have done to yourself for yourself ah, iyi ni komenti y'umuntu yanditse yigeze kwandika aha ni komenti iri kuri posita yacu uyu muntu yanditse ibintu bitabaho cyane aha nawe ni wamwanditse porosi ari yanditse you see what you have done for yourself ariko avuga ibintu bitabaho cyane ubu nawe yanditse thank you Thank you for your mercy, Ambassador. Ambassador Nwe CEO Watch on TV production. as Ambassador of America, the United States of America. I will now say, Yes, Your Highness Ambassador. Okay, we get you. Eric, you see your life. Ah, uh, Eric, no, I didn't say your comment. Itara, itaraho. Ah, uh, no, I say yes, Ambassador, Your Highness. Ah, uh, but she is an emoji. Nishi, and then Mazama, I want to comment. I know, ah, I say Ambassador. um ambassador yeah yanditse i agree with you your highness uno yanditse i agree with you ihuriro unawe abanca ah, bandika ibindi bintu ibi ni unawe yanditse shedia mai yanditse ibi ni biki yu ibi ni biki yu nawe urambonera unawe yanditse um, okay okay nawe ah, nawe yanditse tuwa aha ntabwo tuzi igifaransa ah, ah, ni ibintu bigiye bitandukanye cyane abantu bagiye barandika ah, zonse komenti zacu twagomba tubasomere kuno munsi nkimba wewe uzi ko wagize sabusikarabe kuwa mbere bisangamo n'izoza ndabisa ku munsi w'ejo wa gatandatu niho aha niho the showu izoba iri mu kazi the tonight muyitegure ku munsi w'ejo nozoro ya the tonight show uh, unaona ati ikiganiro cyacu igomba kigerere hano ikiganiro cyacu cuno munsi iyi ni video yacu uh, ikiganiro twagiranye n'umukobwa umwe agomba kugenda gukina mu ihuriro tv gusa uh, azokina mu yindi season 3 ikino kiganiro cyacu twagiranye nawe nawe cyane mu kirorere mwege ku kirorere tuzoshaka hari ka video gatonya muzaba mukoze cyane hanyuma tuzoba duhejeje ikiganiro cyacu cy'uno munsi murakoze cyane ah, ah, mwari muri kumwe murindire gatoya ndaba ikintu hano murindire gatoya ndaba ikintu hano murindire gatoya ndaba ikintu hano ah, mwari muri kumwe na prosper alex ihuriro burundi tv production s news reporter tuzosubira ku munsi w'ejo turorerera hamwe ah, the tonight show tuzaba turi kumwe tuzo turabateguriye ibintu byinshi bigiye biryoshye cyane tuzorera hamwe interview ya gasore ayo yigeze kugira mu mezi abiri aheze ah, tuzorera ibintu bigiye biryoshye cyane murakoze cyane ah, turabiteze ku munsi w'ejo muzoze munezerewe show muri studio yacu hano muri australia murakoze cyane abantu mwese muratumiwe muzoze murakoze cyane aderesi ni ya yindi nyene tutavuze gusa murakoze cyane abanza aho tutari studio ya chiri murakoze cyane you are very very very welcome murakoze cyane see you next time with a new video namlikwe na prosper alex bye